en una casa que no conozco de no, ¡Ay! Me cerraron la puerta. ¡Ay! Ahí está. Soy Sonic. Sí, soy Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Ábreme! Está haciendo día. Y hay una... ¡Uy! ¡Entré! ¡Entré! ¡Vuelvo a entrar! ¡Vuelvo a entrar! ¡Vuelvo a entrar! a entrar! Bueno, ya se está haciendo como de está! me voy. Coño. Mira, una luz. Blanca. No, es noche. ¿Quién puso de noche? Voy a pegar al que lo hizo. Poner materiales valiosos aquí. Ni loco, me lo llevo yo. De vuelta en órbita 7. Eh, me encanta órbita 7. Está en el Enderman. Está Lobocraft. Y un Enderman me quiere matar. Mejor me voy y no lo miro, porque me va a cagar a palos. Y eso va a ser muy mal. Yo voy a matar a este mon We all live in a Minecraft submarine. Minecraft submarine. Minecraft submarine. Venden diamantes, vivo los que venden diamantes. Son todos unos capos. Siento ese Enderman que está ahí, ese creeper. Mejor los ayudo. Todos tenemos un chino mandarín. Ah, es cierto que no tengo el coso ese feo. Sí. No miro a hermano, a la cara no lo tengo que ver y si lo veo me muero, así que no lo tengo que ver. ¡Hola! ¡Obsidiana! ¿Quién pone obsidiana para hacer esto? ¿Mm? ¿Mm? ¡Hola, Ender! ¡Hola! Mejor que nadie se dé cuenta de que hice esto. <laughs> Salto, salto, salto, el submarino. Voy a ir a luz porque venganza es luz. ¡Oh, my God! ¡Uh! Una lucecita de diamante. Yo no sabía que era esa luz. La luz era inmortal. Y ahí hay un coso que quiero entrar, pero no entro porque yo no tengo que estar acá. Entro igual, intento una manera de estar acá. ¿Y esto que dice? Corre, para los objetos. A ver qué onda. Bueno, y si no, por favor, cosas de algo. ¡Ay, Freddy! T. Hola, Freddy. Hola, Freddy. Bien, si puso una que está ahí atrás. Vamos al nene, sí, vamos al nene. Mejor no. A ah, lo mejor sí. A mejor no. a lo mejor sí. A lo mejor no. Sí. Sí, no. No. Ahí está. A Mejor sí. We are, we are living in a submarine. In a submarine. ¡Ah! Sí, nene, nene, nene, nene serio, estoy pvp, estoy en pvp, todos me van a matar, me van a matar, me van a matar. en pvp, me quieren matar a mí. Hay ghost, o gas, o ghost. Me caí, me caí, me va, ah, no. Mejor empiezo a picar esto porque es Sousa. Y aquí no le gusta la Sousa. Un amargado como... ¡Ah! Me caí, me caí, me caigo, me caigo, me caigo. Ayuda, ayuda, mira él <laughs> importa, casi no importa, mira. Uy, ay, tengo muchas dulces. Ay, ay, ay, ay, ay, Lo mejor sigo agarrando dulces. We live on the hielo submarino. Hielo submarino. Ay, ay, ay, Chihuahua, son chanchos zombies. Hola, chancho. Hola. Vení, chanchito, vení. Vení. Volví me tuve que ir del Nether porque me tuve que ir porque me estaba muriendo de hambre. Así que no me juzguen. Mira, tengo sandía, tengo esto. No pienso volver a cosechar porque me aburre. Tengo otra sandía, tengo esto, tengo aquello. ¡Uy, qué rompí! ¡No, polvo, polvo, pólvora, pólvora! Más ah, sandía, sandía, sandía, sandía, sandía. Porque todos tienen que vender diamantes y yo no les hago caso. ¿A cuánto lo venden? A ver, te, te, te, te, te, te, te. ¿Por qué se tiene cosas en el pecho? A ver, T baja eh, TPA de David David Shark. De David Shark. Y ahora eh, eh, eh barra T, P, TPA David Shark. Ahí está. Petición enviada de David Shark. Mientras tanto, me siento. Uh, ya vi esto. Robocre, que Robocre, everybody. Pam, puchi, pam, pam, pam, pam, puchi, pam, pam, pam, puchi, pam. So, so, so, so, soy Sonic. Tengo cara de cubo porque estoy en Minecraft. Tengo pies, tengo, tengo pies. Y también tengo... ¡Fuck! No aceptaron mi petición. <laughs> No entiendo por qué siempre me cambio el skin. Y ahora me quiero poner de Mario. ¡Qué lógico! ¡Qué lógico! voy a leer esto porque me encanta leer esto. Voy a ir afuera con mi espada con mis megapicos me voy a ir afuera. <laughs> sí, volví a ver eso. Dale, dame, dame, dame. Bueno, salgo, salgo, salgo, salí, salí. Hola, Roy. Hola, Lovecraft. Hola, Roy. Parece un creeper, mira, mira, mira. ¡Hola! Salí, salí acá, Lovecraft. Pero que te pega, vos Salí de acá, vos, vos también, salí de acá. Cara, cara, cara de creeper estúpido. Y amargado. Creeper amargado. Eso, eso es, eso es. creeper amargado. Bonito. Coño. ¡Bonito! espada. Este, y mi espada me la dan. A ver si me la dan. Ahí la tengo, gracias al que me la dio. Y bueno, Brigitte, que me miras con cara de... Eh, te voy a matar. ¡De vuelta! ¿Dónde está? Acá te la tengo yo. ¿Por qué se rompe? Vamos, huesito, vamos. Flecha. Y ahora puedo tirar el arco y flecha. Tiri, tiri, tiri, tiri. Dispara, dispara. Que mala gana, que mala gana. Ahora sí, a practicar puntería con los pibitos. Vamos a mirar para abajo. No, mentira. Tengo lápiz lazuli. Se lo voy a regalar. Un segundo. Te va. Help. ¿Y el help? Te di help. Ahí está. Bye. Ah, no me lo dan, eh. Suicide. Suicide, TPA. ¡Ah! Uy, ay, ay, casi me caigo de la silla. Otra baja. El 3. A ver. Spawn. Ah. ¡Uh! Punto de experiencia. Fuck yeah. America. Fuck yeah. Y dale. Yo creo que lo tengo que atrapar que soy Raymond No importa. America, fuck yeah. No, esa no es mi casa. ¡Ay! ¿A dónde vamos? Nada. Dice, mina chica. No importa, a vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. ¿Por qué nadie le cierra la puerta? Se siente como, uy, soy tonto, no la puerta. No, ahora me estoy yo, no me jodas. ¿Esta es mi casa? ¡No! Mi redstone. Ahí está, tengo 41. Está todo bien, todo Vamos a mi casa y vamos a poner redstone. No me jodas que el botón y se me abre. Bueno, chao, chao palanca, chao la palanca. Y ahora amigas, muéveme. América, fuck yeah. Fuck yeah, fuck ¡América! ¡Fucsia! No me acuerdo lo que Ah, sí. No, no, no. ¡Oh, compadre, lo que vi! Bote. Palan. Placa presión. Tengo placa presión, pero no tengo el coso. Ahora tengo que hacer una valla. bueno, lo armo y, y lo armo. Ya me acordé, no mentira, me fijé en Wikipedia, pero esa es otra historia. No me juzguen, me encanta Wikipedia. Ah, este. tengo dos vallas, soy acá. Vamos a poner las vallas, vamos a las vallas, vamos a la vallas. Y la placa a presión. ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, acá. bueno, bueno, voy, voy, ¿qué se toca? ¿Qué se toca? ¿Qué se toca? ¿Quién te lo permitió? ¿Quién te lo permitió, eh? No importa, no importa, no importa. No importa, no importa. Lo importante ahora es poner estas cosas. Este ahí está. Tiri, tiri, tiri, tiri. Mira, mira. Me hice una mesita mesita! ¡Mesita! ¡Sí! Ti, ti, ti, ti. Como, como, como. ¡Ay! De vuelta el coso. Listo. Ahora que tenemos una mesita, no sé, o corto el video, o corto el video. O corto el video. O corto el video. O corto el video. O corto el video. O corto el Sonic. O corto el video. O lo corto, o lo corto. O lo corto, o lo corto. Lo corto, lo corto, no lo corto. Lo corto. Así que, chao フフフフ。